Hello，大家好，我现在做一份晚餐，小米粥养胃的，大家可以看我的步骤，手里抓两把。 dans un bras. 两次就可以，然后给锅里加两杯水，倒到锅里。 我们可以多倒一点水，放四个大枣。 掰开了，掰开更入味。用刀切开也可以。 然后我们可以剥十颗花生。 花生主要是让自己喝粥的时候感觉不到饿。 泡一块木耳。 我们可以放点冰糖，现在可以开火煮了。 等水煮到沸腾的时候，然后再煮十分钟，把木耳掰、把银耳掰碎了放进去，一直搅拌。前后时间二十五分钟左右就可以。等一会好了，我再给大家分享，拜拜。